nezleyim. Burnum fena akıyor ama gajlar acting yapacağım. Gösterin. Heyecanlıyım ama yapacağım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar. Siz? Adrenalin diyorum. Helal Kesinlikle olsun. katılıyorum. Monika. Heyecan. Vallahi ilk defa rafting Umarım başarılı olurum. Ölmeden geri dönerim inşallah. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Kendinizi ispat buradayız. Evet, muhabir arkadaşımız Selam Bey. Hepinize iyi eğlenceler. evet Canlı Hanım. Benim gazıma gelip rafting'e katılan bütün keklerime başarılar diliyorum. Öpüyorum hepsini. Yuh. Hocam, yani kaldı. Süper grup en güzel rafting bu olacak. evet rafting bu olacak. Olacak. Olacak. olacak. olacak. Çek. Düşünceleriniz. No. So we need some weight also. No, no, we need some weight also in the front. That why he will use some support also. That's the thing. Because in a flat you can, but in a rally you don't. Ben size göstereyim. Hepinizi düşüreceğim. Çekin be çekin. No. Yani. Daha başın dumanlanmış. <laughs> şey diyebilirsin. Baltalar elimizde, ee, uzun ip elimizde. Biz gideriz ormana. Kürekler elimizde. Kürekler elimizde. Bir tane şey vardı. Biri bu yaylalar yaylalar. Benim yaylalar. Bizim olan aşıktır. Dilo dilo yaylalar. Bak bak ya tırtık Hadi ya ne yapıyor? Böyle boy yazar. Çek. Çek. Çek. Başa git. Boy kapkaz. Elini de elini. Çek. Çekiyorum, çekiyorum. Duruyor duruyor. Bravo. Çektim seni de. <laughs> Hepsini çekiyorum. Ver döktü ver. Bastır bastır. Diana. Çok iyisin ben.